melted. Well, i am melted. 早起来卖房了，放价隔壁嘛饲叉料，隔壁的小姐有看到，害阮见笑来放无留啦！赶紧藏起来，赶紧藏起来，乎你看袂着。隔壁的小姐。哪会吃冷笑？ 啊！ <laughs> 在那倒的了，哈哈。诶，还没，那那球的啦，倒的了，哈哈。诶，那恁哪天？